Szklanka, bibigo, klanta, ona tylko dobry stan Widoczny hejt, kantoruje, nie ne de stan Biorę worek nam, jakby nie widział policjant Co bir daha. da gibi bibigo, klanta, ona tylko dobry stan Widoczny hejt, kantoruje, nie tylko przez stan Biorę worek nam, jakby nie widział policjant Co nawet mi da Raz, dwa, trzy, głupią ścierą jesteś ty Miałem tego już nie mówić, ale jestem bardzo zły Raz, dwa, trzy, w sercu nie mam że Mam tam i daje buzi i to kusi Możesz się ukrywać, to nie znaczy, że cię nie ma Blokowanie gaci problem, głupie założenia Szukaj sobie dalej, gdy zostanie twoim tatą Ale dla mnie i dla innych pozostaniesz szmatą Ej, co? Ktoś znowu pierdoli? Trzeba się wystroić, bo masz mordę tak jak swoje tyle co etykieta od koli Kurwa mać, kurwa Szklanka, gibi, wulkan, zalane tylko dobry stan Widzę suchy i skan, czaruję nie tylko przez sam Biorę furę i klam, jakby nie widział policjant Są nadal mi da Szklanka, gibi, wulkan, zalane tylko dobry stan Widzę suchy i skan, czaruję nie tylko przez sam Biorę furę i klam, jakby nie widział policjant Są nadal mi da Szklanka, uwagi Biegu kan, zalany tylko dobry staw Widzę sztukę i skan, czaruję nie tylko przez nam Biorę furę i gnam, jakby nie widział policjant Co nadal mi da, Szklanka, kiwi, wukan, zalany tylko dobry staw Widzę sztukę i skan, czaruję nie tylko przez nam Biorę furę i gnam, jakby nie widział policjant Co nadal mi da